de psicóticos disfarçados de normóticos a precisar ter consciência que a normose é uma Tento seguir o conselho do senhor Hermógenes Pra dizer não Normose, normose não Eu tento seguir o conselho do senhor Hermógenes Pra dizer não Normose, normose não é uma doença. Louco, todo mundo tem um pouco. O segredo é usar a loucura pra não ficar louco. O segredo é usar a loucura pra não ficar louco. Eu tento seguir o conselho do Senhor Hermógenes. conselho do Senhor Hermógenes Pra dizer não dormose, dormose não Pregando um traseiro legal, esconde o animal. Eu tento seguir o conselho do senhor Hermógenes pra dizer não. Tormose, tormose não. Eu tento seguir o conselho do senhor Hermógenes pra dizer não. mose não. Chora quem não sabe andar sozinho, faz igual e direitinho. Capital transcendental, dependente mental. Chora o rebanho de humanos que sofrem do mesmo plano explorado emocional, vigi transcendental. Eu tento seguir o conselho do Senhor Hemógenes pra dizer não. Normose, normose não. Eu tento seguir o conselho do Senhor Hemógenes pra dizer não. Normose, abismo cura a demência Seu abismo manter a aparência O que se precisa pra sobrevivência Amigo, amizade, Senhor Hermógenes é pra dizer não. Normose, normose não. Eu tento seguir o conselho do Senhor Hermógenes é pra dizer não. Normose, normose não. Normosinão, Normosinão, eu tento seguir. Normosinão, Normosinão, Normosinão, eu tento seguir. Normosinão. Tento seguir o conselho do Senhor Hermógenes Pra dizer não Normose, normose não Eu tento seguir o conselho do Senhor Hermógenes Pra dizer não